Hola. Bienvenidos a este vídeo. ¿Sabían que es posible hacer que solo se reproduzca un audio solamente en Telegram? Pues sí, solo que la opción está un poco escondida a día de la creación del vídeo. Sigue siendo una función experimental. Bien pues sin más rodeos, vamos al lío. Vamos a ir ajustes. Luego entramos a avanzados. Perfecto, maravilloso, Ahora tenemos que ver ajustes experimentales, hay que entrar ahí. Ahora activen el interruptor para desactivar la autoreproducción. Yo lo tengo ya el interruptor a la derecha y en azul, así es como se debe poner para que no se salte de un audio a otro cuando reproducimos cualquier archivo de sonido. Ahora le ruego que me apoye con un like y un comentario, por favor. Muchas gracias.